Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal Dessa vez eu estou aqui com o Alisson Ei galerinha do YouTube E vamos jogar aqui o Clash Royale em uns decks aqui zoado Eu contra ele, não é? É Vamos jogar aqui usando só construções e uns decks bem rápido aqui Aí vocês falem aqui qual foi o melhor deck no comentário E se vocês quiserem entrar aqui no meu clã, vou deixar o link dele aqui no comentário pra vocês estarem coisando, estarem se entrando aí no meu clã. Então agora bora. Ele tá fazendo o deck dele aqui. Vou colocar meu deck aqui nesse lugar. fez meu deck. Vou fazer o meu. Vai ter morteiro. Hum? Ah, morteiro no meu. Você colocou morteiro? Uhum. É só de construção, viu? Viu? Eu coloquei é só de construção mesmo. Pode colocar coisa também? O quê? Pelo menos uma... Uma tropa. Um feitiço. Um feitiço? Uhum. Peraí. Mas não pode ser feitiço que... Tipo, atira muito forte, sabe? Viu? Que nem fúria? É, se quiser colocar fúria pra atacar mais rápido, pode. Agora só vou colocar mais uma construção aqui. Eu acho que vai ser a Torre Inferno. E... Cadê? Ah, vou colocar a Tesla mesmo. Pronto, o deck é tá feito aqui. Meu tubinho de deck já tá feito. Agora é batalha Nidu, é batalha de triple LX? É. Espera, deixa eu acender essa luz aqui. Ficou melhor. Vamos aqui agora pra partir de uma batalha duplo LX. Deixa eu aumentar aqui pra você. Ó, espere que o meu ainda não carregou não, viu? <laughs> A internet tá ruim, hein? Concentrou. Caramba, vou perder. Caramba, hoje. O que, é que foi que você não arrumou mano? O que foi? Tirei muito dano seu. Oh. Tu vai estar tá perdendo essa XB essa sua. Torre Inferno. Mas eu acho que isso vai parar a Torre Inferno. Tirou um bom colocar isso aqui, Colocar isso aqui no meio. Pra separar é. Ah. isso. Agora vamos pro ataque. Poxa, velho. Se eu matar um inferno aqui, eu te mato. Perdeu a torre. Perdi mesmo. Ganhei a primeira torre dele. Agora é só defender. Eu tenho certeza que não tem como ir pra três coroas assim. Quem, eu? Eu tenho certeza que não tem como ir pra três coroas. Você? Uhum. Tem mesmo Ela jogou mais de sete batalhas assim. Porque eu só tô defendendo a torre aqui. Droga, coloquei errado a X besta. A primeira batalha já era. Não adianta mais tu tentar não. Acabou, vou mandar um joinha aqui. E muito bem. Tem pena? Tem também? Hum. Nossa, tava difícil, mas minha internet tava ruim. Nós estamos lá na mesma internet. Hum? Nós estamos usando a mesma internet. É. Tava ruim. Sei. Agora vamos com outro. O deck hum. mais rápido. Se tiver. Meu deck já tá rápido. Vou fazer o meu. Lembra do deck dos Vai fazer ele? Vou fazer. Ele não é rápido, mas vou fazer ele mesmo. Cabana de Bárbaro. Cadê o clone? O clone. Deixar espelho. Colocar espírito de no lugar do Mega Cavaleiro. Flechas, que eu sei o deck dele já como é que é. <laughs> ah não, velho. Tô daqui. Acho que eu vou colocar o caçador. Pode colocar umas cartas boas aí também. Viu? Com menos de 4, de 5 de LX. Viu? Pronto, tá aqui está o meu deck. Deixa eu ver se dá pra conseguir vou esperar ele fazer o deck dele. E vou mostrar aqui pra vocês. Meu deck vai estar tá foda. Meu deck é de caçador com bárbaro de elite. Vou, esper vou esperar o vídeo aqui, ó. Aí quando ele fazer o deck eu volto. Agora aqui o deck dele, ó. Coloca e mostra aí o seu deck. É o meu deck, pessoal. Se tiver vendo o deck dele é isso aí. Agora bora partir pra batalha. Deixa que eu chamo. O meu falou, e tu, ahul. Uh. Tá arrumando o caçador aqui atrás. não era assim, não. Mas eu tenho que tá bom, vai não. <laughs> eu pensava que esse caçador era fraco pra isso aqui. Hum? Pensava que... Ah, velho. Oh, que Maria. Dois caçadores, Dois caçadores não é? Mhm. Não é quatro, não? Não. <laughs> Miserável. Tom. Ah, vem o caçador. Vou colar no meu caçador aqui, né? É depois clonar o clone do meu caçador. Tá bom. <laughs> tu viu, eu clonei é um clone, depois eu clonei é outro clone. Vou acabar com aquela cabana de barco cruzeiro. Pode acertar meu dedo. Então. Ah, merda. Pelo menos acertei, né? colocar isso aqui. Tá zapeando ali. Porra, caçador, velho. <laughs> Hum. Na areia. Eu sou da fortezinha. Muito bem. Ai, pegou tudo! Pegou errado. Não peguei. <gasps> Ferrou. Oh. Ai, caraca! Oh, coisa bonita de se ver. <laughs> Agora tu pode ficar esperto. Ah. Caralho, moleque. Esse caçador... Hum, dá uma raiva desse caçador, velho. Eu percebi uma coisa. O quê? Que tu gastou... O Zé Se não ganhar, tu não ganha também não. Se não ganhar, tu não ganha também não. É o jogo travou. Tá Bota lá. Uhum. Aí, eu. já percebi que já tá ficando com medo. Eu? Uhum. Eu? Caçado deu um merda, viu? Só se for pra tu. É, é pra mim. Café? Mano, agora que assim eu fui burro. Quem? Eu. Não Clonei. Não viu não? Uhum. Clonei um sozinho. Vai, pega agora, pega agora, Será? Merda. Caraca, Bom caralho, moleque. Já sei o que eu vou fazer agora. Você tá doido. Bora, agora não mostro o deck não. E menos de 5 de LX, a mesma coisa. Veja e curta a animação. Lançou uma nova animação aqui no Clash Royale. Sabia? Hum? Tá falando que lançou uma nova animação. Também eu vi aqui. Ela também apareceu aqui no meu. Vou ver. acho que vai adorar essas coisas aqui. O deck? Uhum. Não tem coisa não. Peraí, deixa eu ver não. É vou aumentar minhas flechas aqui, ó. Pra tá acabando com o teu bombardeiro. Eu já tô pronto. Você já tá pronto? Uhum. Você espera? Vou esperar aqui o vídeo.